hello and welcome friends Libre Office Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लिब्रा ऑफिस कैल्क की यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं अब ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है तो अब ये डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे हम और सेलेक्ट करके इस पर बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर जाकर के हम बॉर्डर लगा लेंगे तो ये हमने ऑल बॉर्डर कर दिया अब ये पूरा बॉर्डर बन गया है ठीक है आप चाहे तो इस पर कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं टाइटल पर फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें यहाँ क्या करना है डेटा की शॉर्टिंग करनी है डेटा को शॉर्ट करना है so how can we short the data in Libre Calc that is the matter तो इसमें हम डेटा को शॉर्ट कहां से जाके करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट का तो बस टाइटल पे क्लिक रखिए और ये दिया हुआ है ए टू जेड यहाँ जेड टू ए दिया हुआ है और ये ए टू जेड है तो हाँ अगर हम ए टू जेड के क्रम में शॉर्ट करते हैं तो यहाँ अगर शॉर्ट पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पर टाइटल पे रख के शॉर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ ए वाले पूरे नाम आ गए हैं फिर बी वाला होगा तो बी आएगा फिर सी वाला होगा तो सी आएगा डी इस तरीके से करके आएगा तो शॉर्टिंग का ऑप्शन तो यहां दिया हुआ है इसके पहले कैसे दिखाई दे रहा था ये मैं आपको दिखा देता हूं इसके पहले ये डेटा ऐसे था ठीक है जैसे ही मैंने यहां पर रख करके और अकॉर्डिंग टू द नेम हमने शॉर्ट करना चाहा यहां पर ए टू जेड किया था हमने अब हम जेड टू ए कर दे रहे हैं तो जैसे ही जेड टू ए करेंगे तो जेड वाला नाम पहले आएगा फिर जेड नहीं है तो उसके बाद वाला फिर उसके बाद वाला ऐसे करके ही आएगा तो शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है आई होप की बात समझ में आई होगी कि शॉर्ट कैसे करना है और इसका क्या मतलब होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video